आज की चैलेंज बहुत मजा आने वाला है और यहाँ पे इतनी ठंडी है मैं चम जाऊँगा चल चल ठंडी हड़प हाँ फ्रेंड्स आज के चैलेंज में क्या आने वाला है हम लोग करेंगे एस पी एस मतलब स्टोन पेपर से जो भी जीतेगा जीतेगा वो सिलेक्ट वो सिलेक्ट करेगा कि हम लोग मैं खुद और दूसरा जो है वो क्या लेगा मतलब अरे मैं जीता मैं जीता मैं बोलूँगा मुझे चाहिए स्मॉल इसको चाहिए ये हमने लगी बिग तो ऐसे होगा और वे अचानक से एक बाउल आएगी और उस एक बाउल में होगा बिग और एक बाउल एक बाउल में होगा बिग और एक बाउल में होगा चट्टू सारा खाना और फ्रेंड्स हमें भी पता नहीं क्या आने वाला है वो पता है मिस इशिता तो <laughs> so let's go round number one yes, and it's gonna be the stone, stone paper, paper scissors. मुझे लगता है स्टार्टिंग में कुछ गंदी चीज आने वाली है तो मैं लूंगी स्मॉल और जो शम करूंगी कुछ तो अच्छा नहीं आ रहा है कुछ तो अच्छा नहीं आ रहा है पेरेंट में क्या सब्सक्राइब कीजिए बाकी कोई अच्छा है प्लीज अच्छा है कोई हो गई कुछ तो काम करने इसका मेकअप चलता है तो है इसको उस पर मार पड़ेगी आज आप मारो इसको यार वो आके यहाँ पे ऐसा होगा कोरोना में कीजिए प्रकाश कुछ तो अच्छा आए मैं हार्ट अटैक मर रहा है ओह माय गॉड गाइस देखिए क्या मिला उसको ओह माय गॉड गाइस ये क्या है पर्पल रैपर भी इसका डायरेक्ट तो यही है ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना तानिया ओ वो उधर और एक रखा है बड़ा उधर उधर उधर बाय बाय मैं मैं मैं उधर है उधर रखा है अब आखिर तो मजा आया चॉकलेट का चॉकलेट ही इसका बोरिंग मजा आएगा फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं राउंड नंबर टू की तरफ तो मेरे लिए तो अच्छा ही होगा पक्का super boom. Abonneer SPS. Stone, paper, scissors. <gasps> yes, guys. Yes, yes, yes. आज करो पहली बार ये. Yes, yes, yes, yes. Sorry, yes. चलो. अब मैं कुकर ऑब्वियसली बिग लूँगा और कम होगी. छोटा, स्मॉल. So ला हमारे खाना मींस अच्छा आएगा मेरे लिए तो अच्छा आने वाला ये ये ये हम दोनों के लिए सारा अच्छा मेरे लिए रहेगा मुझे बड़ा मिलने वाला ये ला पेश क्या जाए खाना ओ माय गॉड इतनी छोटी मिर्ची मैंने अपनी लाइफ में नहीं तो तुम्हारी इतनी मोटी <laughs> इससे तो दोनों सिर्फ खा लेता मैं तो चिप क्या बात कर रहा चलो चिप मुझे खाना पड़ेगा इसको पानी रेडी है तो वो पूरा खिलाया था उस राहुल ने मुझको मैं आटा थूक गया था नीचे वो क्या पड़ा है रैपर तो उसने रैपर फेंक के चल उठो रैपर तो सब उठा लेंगे बाद में पहले तुम खाओ उठ जा बच्चा तता खा रहा हूँ खाना अभी मैंने सिर्फ स्मेल लिया था मैं ये गाइस देखो मैं खा रहा हूँ देखो वैसे हमारे इस पर ज़्यादा होता है आ! आ! आ! अब गाइस देखो मैं पूरी मिर्ची खा रहा हूँ खाली ये खाली मैंने वन मैं भी कर खा दूसरा one A one two three oh my god पूरी की पूरी मिर्ची खाली हो तो सोने ने इतना इतना आधी थोड़ी बची है मैं आ माय गॉड पानी मैं मैं खा मैं क्या चाहिए मिर्ची हाँ शर्मा को दे रहा हूँ शर्मा को सही शर्मा को सही मुख बेचारा आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए चैनल पर और सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को शेयर कीजिए और और फ्रेंड्स फ्रेंड्स फ्रेंड्स अनेक करना सॉरी आपको लग रहा होगा बस दो राउंड है दो राउंड फीका फीका तो बोल दो भाई और इतने राउंड थे सॉरी फ्रेंड हम इतना ही कर पाए आज के लिए तो क्योंकि हमें बहुत सारे फूड चैलेंजेस के तो इतना ही कर पाए आज के लिए और फ्रेंड्स निराश नहीं होने का एक नया वीडियो आने वाला है आपके लिए जल्दी का नाम है expensive versus cheap gift challenge तो वो तो इतना अमेजिंग रहेगा ना एक्सपेंसिव किसको मिलता है किसको चीप मिलता है वो देखना ज़रूर बहुत ही ऑसम वीडियो है आने वाला है दो तीन दिनों में आ सकता है और उसमें फाइव राउंड है और दस ग्यारह मिनट का होगा हम आपको मिल जाए नेक्स्ट के लिए बाय सब्सक्राइब नोटिफिकेशन में सोना ताकि आपको हमारे इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल पाए और मिले बाय बाय बी ट्यून सबको